हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम मैंने लिखा है और सबसे अजीब बात ये है कि यहाँ पर मैंने एफ के बाद स्कैनफ नहीं लगाया है पुटस लगाया है तो पुटस तो मैंने आपको पहले बताया है लेकिन यहाँ हमने एफ गेट्स लगाया है तो यहाँ पे देखिए अब गेट्स क्या करता है इस प्रोग्राम को एक बार हम कंपाइल करवाते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा अगर कोई एरर नहीं है तो हो भी गया अब यहां से हम क्या करते हैं इसको रन करवाते हैं तो जैसे ही रन करवाएंगे तो यहाँ कह रहा है एंटर द नेम तो एंटर द नेम मैं नेम एंटर करता हूँ जैसे मान लीजिए मैं एंटर करता हूँ S U R A J ये एंटर किया अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये S U R A J पूरा ही ये प्रिंट करके हमें दे रहा है